Denetara, berreun bat euskalin daude, arrazi politikoen gatik aurkiberatuta, eta zaik eta eukartelaren zai, baina okera okera gaurita. Euskal Herriko egoera politikoak ez du zarantzarako uzten. Estatu Espainiarrak Euskal Herriko jardun politikoa epaitzen eta kriminalizatzen jarraitzeko erabaki politikoa hartu du. Sauespen egoera larri hau mantenduz ez du atakta politikoaren konponbidea urratxak emateko asmorik. Euskal preso politikoen gaian ere, garbi erakutsi du zein den bere asmoa. Estatu Espainolak, kartzela kustutzeko garaia denean, betetzen jarraitzeko eragakia hartu adu. Zorionez, auzipatu alde eta sauespen politika honen arka, Euskal Herriko Geografiaren luz ezkabalean, garatu den libre izeneko mugimendulara jarritarra, azken urteotako berri pozgarrenetako bat izan da. Ekarpen esanguratu egin ditu, eta egin ditu. Etorkizunean ere, herri borrokaren ikusko egitik. Xamurtasuna, kompromisoa, antolak eta irekia, freskotasuna, ikusgarritasuna, umorea, belaunaldi ezberdinen arteko eta, Anitasuna eta batez ere desobedientziaren eta konfrontazio politikoaren inarte teorikoa eta praktikoa. Donostian ere, horren izan ginen, duela urte eta erdi askeogunea eta herri arresia antolatu genituenean. Hori da bidea, horretan sakondu behar dugu, eta hori xera ondorengo haste eta jabeteetan egingo duguna. bide horretan, bat egiten dugu gaur, jarrintako astran, gazta uzipratuek prestatu duten, herritaren adieratzenarekin. Izan ere, ez dugu zarantzarik. Euskal herritarrok, estatuak hartua duen jarrera politiko nobilista apurteko gaitasuna eta indarra badugu. Baina horretarako, geure burua antolatu beharra dugu. Borroka antolatu behar dugu. Eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimendua indatu behar dugu. Euskal Herri osoa laranja azkantzi behar dugu. Injustiziak ikustaratik. Ekartasuna antolatuz. Kompromisoa sustatuz. Baez horretara bidekatuz, desore dituz. Hori da, estatuaren apostu errepresioa ganitzeko bidea. Ekartasunetik kompromisoa pasa behar dugu, eta kompromisotik desobedientzara. dientzera. eta opa